ねえ覚えていてね私はいつでもここで待ってるから 場付近で目撃されたギターを背負った少年を警察では重要人物と見て探しているようですまあ実際二郎君が関係したのも事実ですし二郎兄ちゃんは悪いことなんかしてないよああ分かってるよ僕だって彼に助けられたんだからでもどの事件もとても人間の仕業とは思えない真相は謎のままマスコミが騒ぎ出すのも当然ですへえ 厄介なことになってきましたしかしもっと気になっているのは次郎君をというか彼のジェミニーを狙っている奴らのことなんですどうも大きな組織が裏で動いているんじゃないかと思うんですお父上の光明寺博士からは何も聞いていらっしゃいませんかええそうですかじゃあその辺りのことも、まあ、少し調べてみることにします では今日はこれで。何度見たって何も分かりはしないのにどうしてこんなに不安なの 時私はどうしてジローをかばったりしたのかしらお姉ちゃんマサルどうしたのお姉ちゃんジロー兄ちゃんを探しに行こうよマサル僕ジロー兄ちゃんに会いたいよもっとお話ししたり遊んだりしたいだって家族なんでしょそうねもう一度ジローに会いましょう 次郎に会えばこの気持ちが何なのかわかるかもしれない どうしてみんなそっとしといてくれないんだそんなわけないかうちに何か用ないならどいてくれないごめんなさい早く帰りなさいよこの辺はあんたみたいなのが来るところじゃない僕には 帰るところはない僕は帰れないんですそうか奴を見つけたかこの町はちょうどいいプロジェクト 06A を急がせろ我がダークの手から逃れることはできんその恐ろしさを身をもって知るがいい みゆきさんあらまだいたのいてはいけなかったですか別に部屋に入れたのは私だし迷惑ならすぐに出ていきますそんなことは言ってないでしょいたければいればいいし帰りたかったらそうすればいいわみゆきさんはどうして僕を入れてくれたんですか私ねどうも拾い物する癖があって 前にも拾ったことあるのあそこであんなところに座ってるから帰ってきたのかと思ったのよそんなはずないのにね大切な人なんですかえその人に帰ってきてほしい そうね一緒にいたのはほんの数日だったけど忘れられないっていうのはそういうことなんでしょ好きってこと聞いてばっかりね自分のこと何も言わないのにそれはずるいんじゃない僕には何もない話すことも帰る場所も待っている人もいませんあみゆきさん驚いた本当にあの人と同じことを言うわね でもね案外待っていてくれる人っているものよ気づいてないだけじゃないのあんたは誰のところへ帰りたいの分かったもういい探りまったく このままでは動きようがないではないかだから力を貸そうプロフェッサーギルの使いかお前に力を貸そうあありがたい我が社はこの計画にかなりの投資をしてプロフェッサーの言う通りにしていればいいそうすればダークが力を貸そうああ相変わらず気味の悪い ようトールお前もどうだ一口乗らねえかああおい仕事だぜ集められるだけ集めろってよ何するんだとにかくでかい仕事さ金もな自分のことを何にも話さない人だった何日か怪我が治るまでいたのに名前さえ教えてくれなかったのよどうしてそんな人が好きなの さあね心は理屈じゃないそう感じたからそうなのさただ綺麗な花だなええ私の一番好きな花よあんたに似合ってるありがとう優しい人だって分かったよ本当は悪い人なのかもしれないけど私には関係なかった信じてるんだね 人間は何かを信じてないと生きていけないんだあんたにもいるでしょそういう人仕事に行ってくるご飯は勝手に食べといてじゃあね僕は何を信じたらいいんだろう 本当はこんな夜中にお嬢さんと子供を連れて行くようなところじゃないんですがね次郎兄ちゃんがいるなら僕たちも行くよいやそれもはっきりしてなくてそれらしい人を見かけたって情報だけでそれでも行かなくちゃならないんです分かってますよ僕もお供しますって我がダークの最新鋭兵器のテストに最適なサンプルだ ここに奴が来たのも運命かこの町は話は聞いているなこれをそれぞれ指示された位置に設置しろ なんだよこれお前たちが知る必要はない俺たちまでヤバいもんじゃねえだろうな <laughs> それだけの報酬はもらっただろう自分の命が惜しかったらこの町には長居はしないことだ1時間後にはここはゴーストタウンと化すんだからな <laughs> みゆき ボットがいるんだここから離れないと誰みゆきはあなたはもしかしてみゆきさんの言っていたいねえのかちこんな時に 待ってくださいあなたはお前はお前なぜ命令を聞かない裏切るつもりか見張りがついてたのかダークは裏切りを許さない邪魔をするな機械だこいつは抹殺しなければならない <laughs> 大丈夫ですか手当てしないと時間がないえみゆきを連れて早くこの町を出ろどういうことですかそれにダークを裏切ったってこんなはずじゃなかったのに俺も焼きが回ったぜ早くみゆきを連れてけ待ってくださいみゆきさんはずっとあなたのことを待ってるんです 帰ってあげてください関係ねえなだったらどうして来たんですか本当はあなたも帰りたいんでしょあなたもみゆきさんが好きなんでしょそれならどうして帰らないんですか <laughs> どんな顔をして会えるって言うんだ俺は最低の人間だ金さえもらえばどんな汚いことだってやる町一つ潰すようなこともなえっ こいつを町を囲むように設置してるどういう理屈か知らねえがこれが動けば町の人間は誰も助からねえだろうそれがダークの命令裏の人間ならダークという組織の名前くらいは聞いたことがある俺たちに仕事を持ちかけてきた土地ブローカーの仕業にしちゃ大掛かりだと思ったぜダークを敵に回して生き残った奴はいねえどうするんですか 逃げるさ俺だってまだ死にたくないからな町をこのままにしてですか俺には関係ない誰が死のうが生きようがなじゃあどうしてみゆきさんに知らせに来たんですかあなたはみゆきさんのいるこの町を見捨てられる人じゃない知ったようなことを言うな俺はあなたがどんな人間でもみゆきさんは待ってると言ったんです好きってそういう気持ちのことなんでしょ こんなガキに諭されるようじゃ本当に焼きが回ったようだな俺はそいつを設置した場所を知ってるこの町とみゆきには借りがあるからな僕も手伝います行ってください 僕がこいつを引きつけておきますしかし早く など知らない俺たちはプロフェッサーギルの命令を遂行するだけだ命令を聞かないお前は壊れているだから必要ない人間もダークに必要ない破壊するダークには必要なくても人間は誰かを大切にしてる待ってる人がいるんだお前は必要ないそうかもしれないでも会いたい人はいる 前は壊れている必要ないものは破壊する確かに僕は不完全だこんな醜い姿だそれでも僕は美津子さんに会いたいうわ らしくもねえことしちまったな。やっぱりうまくはいかねえもんだな。 が待ってるって言ったじゃないかどうしてただいまそっか帰ったんだねどこかであの人に会ったら伝えてよね私はいつまでもここで待ってるから Thank you. 人は未来に向かって歩くだが背を向けた瞬間過去は容赦なく襲いかかる真実という名の獣が少女の白い喉笛に牙を立てる知りたくなかったでも知ってしまった全てが偽りだった次回「人造人間キカイダー・ジ・アニメーション」負の断片